Saluton care. Hodiaŭ mi volas rakonti al vi kiel mi portas miajn kravatojn. Kiam mi estis pli juna en la mezlernejo, mi partoprenis en scienca konkurso. Kaj ĉiu jare ĝi okazis ĉirkaŭ la tago de Sankto Patrick, St. Patrick's Day. Mi estis en vendejo kaj ili vendis gravatoin cun etai quar foliae um, plantoi. ne havas laborton. Cai mi petegis al mia patrino, mi diris, chu mi raitas havi tion, chu vi povas aceti tion por mi. Cai si diris, ho, oh, vi portos tion? Cai mi promesis, mi diris, yes, panio, yes, mi portos tiun cravaton. Mi promesas che mi portos cin. Do, mi ja portis cin por la scienza concurso. Mi portis tiun cravaton. Post tio, mi exiis che en la angla eh, la vortoi tai friday, la, la vortoi por cravato tago, cae la vorto por vendredo, rimas, cae mi exitigis pro tio do kia mi estis en gimnazio mi exis dion kai mi comensis porti mian cravatoin ciun uh, vendreron mi havis du amico in qui ofte portoprenis prenis kun mi kai mi havis unu instruistino qui portoprenis prenis kun mi do kia mi estis en gimnazio estis bona tempo por la la cravato festo, char mi havis homoin qui faris gin cun mi. Nun, che mia laboreo, mi provas convinci miain cun laborantoin fare gin cun mi, sed ili ne vere volas, do ili ne faras. Sed nun, mi havas du esperantistinae uh, amicoi qui portoprenas cun mi. Iliai nomoi estes Tania, kai Barbara, ili portas sian cravatoin kai vendrere kai sabate char nun ni chui eh, ni esprantistoi festas cravato sabato pro ke alexo de exploring esperanto exis <laughs> ke cravato rimas <laughs> kun sabato estas ne kredeble ke mi ne rimarkis tion sed mi ne rimarkis Sed nun mi festas ambau Tide Friday kai Cravato Sabato. Miai amicoi, Barbara kai Tanya, uh, festas kun mi, kai mi esperas ke vi ancao festos cun ni. Sonmetu vien cravaton, montru al mi en Twittero au Instagramo, kai abonu al kanalon, kai shatu gin, kai disconigo gin. Ni devus festi Tide Friday kai Cravato Sabato. Ciao bone. Dankon por spekti, kaj gis, carai!